ど <laughs> っちやねん決めてくれ やいや当たらんのよこのぐらいとんよって俺いやわしらがそれよそうだだから大うな声だけだじゃちゃんと前向いて前向かさんからね105円と103円見の。鏡の下に パターンね意見とか聞かんといけまうと思うんですけどね、うん入っすごい。怖いぜ。 Io. Oh mamma, è molto bene che mi molto bene. No. Jay. Jay. Ma ta se la ta se.

俺一人松田もう一本られましとけ松田こいらんもんみなみちゃんは ってもらうわ。カメラマンに撮ってもらうわ。はい。撮って。ちょっと待って。食べるもん。はい。おいしい。ここの金が美いしいよ。ちょっとちょっとちょっとあれやけど。うまいもん。い。い。 俺らあかんわそこにセットやろ、えー、ん、素 試してます。ケーです。手島のなんか、まあ、景色で十分行けますからね。ほんまや。 ごめんなさい。高橋さん、ここください。 你要怎么走啦？向我 Gracias. 네. 罰金やぞお前最元なるほど通りですと元気の時に世話なったもんねでも覚えてなかったね元気は元気も覚えてなかった覚えてましたらやとかなこれ聞かんかけ男ばっかり ともっともっともっと何さあの一回もっと酒で挟んでやらんぜはよギャー声が近くいーか。 Stop.